ደክሞኛል የማልለው ስላልደከመኝ አይደለም፣ ብርታቴ ክርስቶስ ስለሆነ ነው። አሞኛል የማልለው ስላላመመኝ አይደለም፣ መድኃኒቴ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። አልቅሻለሁ የማልለው ስላላዘንኩ አይደለም፣ በቃሉ ስለተጽናናው ነው። እንደሆነም አንዳንድ ሌሊቶች ረጃጅም ናቸው፣ የሚነጉም አይመስሉም፣ በዛው የሚቀሩ ነው የሚመስሉት። የቆምኩት መሬት ስላለ ሁለት እግር ስላለኝ አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለደገፈኝ ነው። በአስጨናቂ ሌሊቶች ላይ ፀሐይ የወጣችልኝ ፀሐይ ስለነበረች አልነበረም፣ እግዚአብሔር ስለነበረ ነው እንጂ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም።